جاي من قلبي بلدا اني يلا يلا كله جاي بالسلطة لحمي مر لحم السر لك لحمي مر لحم السر العلبة قلب صيد قلب كنبة سنين حياتي عالفرسانة ده قلب اتزعل ابن بلدك بدولي هكسر اللي اللسانة ده ركز هتجكز اجاز راس وقتي بالفاس روح رقادك لرقبة بتداس مهما تجز عقد تتجاف تقيل عليك انا قلبي قاعد وريني روح فكك من السماء ركز هتجكز كلنا طول عم فينا في الدعمة هذه المشكلة بنص الغرب ابيض عليك اقطع اوترك حنيكو يا اسطى انا اللي عطرك مادة سايقة مادة وبطلة ليك ويندي بيتنا انا لقدام انتوا عملتوا ريفيو مركب على درفت وبكروز بخبط روسكو زي المنظور صاحبي معتق انت كاكو قاني بتقنن وشاف السي في لسانه بيهنج اتكمش بشكي طالب جريء طالب بريء طيرنا رؤوسهم في اول بريء سعلي سكه انا واني بلطه انت تكتر انا اكتر ماتل معايا بقى وشك اردن صاحبي عقب عبد الفرق ارفض صفقه طرش وصفقه طفشه سكتنا السده جيب كرشك اربع تارك اصلا تارك باصي كنا مرضى وما زلنا مرضى جاي من اجيبه مجرد عامل فاهم عامل كفكه الراجل وش انا برسمه ماركر مفيش عهود مفيش كارتر مفيش عهود مفيش كارتر يلا يلا يا ابني انا شايف اللي هو كده